ben maro. Ben maro, dus. nee. Hij is ben maro. Ben maro. Ben puri, jou ben maro. Ben jou. Ben jou. Ga baden. Ga baden jou mee. ben baden jou mee nu. Ga baden jou. ben baden jou. Ga ben jou. Ben jou. Jou mee nu. Jou mee nu. ben mee nu. Ik ben de dat Ik Ben ah, ah, jij de je. Ah, deel lojaal. Deel lojaal. پیش کر رہا میرے آن تو اگیے اچھا۔ میرے کو نے پیسے لائے ہزار روپیے اچھا جی میں نے آخیا بھی جی ملازمہ نے پیسے لے تو میں میں میں سے بعد بات بات انہیں تو تو پانچ ہزار روپیہ لیا لیا ملازمن جی، ہاں۔ ملازمن نے گل کر رہے ہیں اس کا یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی بہن کو رات کو رکھا بھی ہے آپ نے نے ہاں، نے یہاں کوئی کوئی کوئی ہاں، کوئی نہیں نہیں نہیں پانچ بندے بندے میری بہن زنا رہے ایک ایسا چو ہے ایک جناب ایسا چو دا جڑا میم ہے اوئے جناب ایتو بے کونی میری چلوار ہے کہوں جائیے اور اندر لے کے بڑے ہیں میری چلوار لان دے پیا لو آپ کی بہن کو کب رکھا انہوں نے تھانے میں آج رات کو میں سیون شریف گئی تھی میری ٹکٹیں میرے پاس ہے میں سرکار کے دربار سے آپ کی بہن کو کیوں رکھا یہاں انہوں نے میرے بھائی کو پکڑا ہوا تھا وہ تمہارے بھائی کو چھوڑ دیں گے اور تمہاری بہن کو چھوڑ کے ابھی بھی کہہ رہے تھے یہ تین بندے تھے ہاں۔ تین بندے جس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے یہ تین بندے تھے یہ ایک ہے دوسرے دونوں کا نام کا نہیں پتہ چل رہا اس بچی کو نہیں پتہ چلا بھائی یہ کون ہے یہ کون ہے ابھی بھی میری دو بندے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے کمرے سے آ رہا ہے اس کو لمبی لٹا کے اس کی بونڈ مارو ابھی کہہ رہا تھا اس کو لٹا کے اس کی بونڈ مارو تھانے میں وہ تین چار بندے بیٹھے ہیں تین چار بندے ابھی وہ کہہ رہا تھا اس کی بونڈ مارو یہ گشتی ہے اس کا کچھ نہیں بنے گا اس کی درخواستیں نجائز دیتی ہے جب بھی میں کرتی ہوں سب بھی مجھے چوتتے ہیں پھر میرا کچھ نہیں بننے دے پھر میرا کچھ اچھا کا بھائی کدھر کہہ رہا ہے میرا بھائی ان کی طرف تھا ابھی کچھ نہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں کس الزام میں پکڑا اس کو کہہ رہا جی وہ پاؤڈر پیتا ہے جی پاؤڈر پیتا ہے کوئی پاؤڈر نہیں پیتا کوئی نہیں